Привет, с вами Лера. Сегодня я расскажу, как впечатлить любимого человека сладким подарком. Что он больше всего любит? Шоколад, печенье или ароматный кофе? Зачем выбирать что-то одно? Большой подарок для любимого человека – это презент 3 в одном, где есть все, чтобы вдоволь побаловать вкусовые рецепторы и красиво выразить свои самые нежные чувства. Дарите на 14 февраля, день рождения, годовщину и безо всякого повода потому что поводы для любви не нужны. Упаковка большого подарка особая, яркая и романтичная, а начинка – само удовольствие. Это натуральный заварной кофе для влюбленных, 12 мини-шоколадок «Лекарство любви» и набор рассыпчатых печенюшек I Love You с предсказаниями. Внутри craft box украшен декоративной бумагой. Мы даже не знаем, что приятнее – дарить такой набор, получать или делить его содержимое со своей половинкой. Нужно попробовать все. Большой подарок отлично сочетается с другими презентами линейки для любимых. Для пар с отличным чувством юмора шоколад «Люблю, когда ты рядом» и «Люблю тебя больше, чем». Для любителей завтракать в постели – кофейные наборы с шоколадками. А для ценителей жарких экспериментов и игр – шоколадная камасутра и пати в шоколаде для пар. Подписывайтесь на наши страницы в Instagram и Facebook, чтобы быть в курсе акций и новинок.